فارقهما وأطعهما قل يا إله احفظهما الله أوصى بهما ورضاه يبدأ منهما الوالدان الدافئان قلبان فاضا بالحنان وهما لدربي رحمة وكلاهما وكلاهما لي جنتان عالقهما وضعهما قل يا إله احفظهما الله أوصى بهما ورضاه يبدأ منهما كن كلما عانقهما وضعهما قل يا إله احفظهما الله أوصى بهما ورضاه يبدأ منهما أبواك أولا